Vaqif, ixtisarla. İştirak edənlər. Vaqif, 18-ci əsrin məşhur Azərbaycan şairi. Ağa Məhəmməd Şah Qacar, İran hökmdarı. Vidadi, Vaqifin müasiri və yaxın şair dostu. İbrahim xan, Qarabağ xanı. Eldar, xanlıq zülmü və Qacar basqını əleyhinə üsyan qaldırmış kəndlilərin başçısı. Kürt Musa, Arşaq, Eldarın dəstəsindən. Xuraman, Vaqifin arvadı, Əli bəy, Vaqifin oğlu, Gülnar, Əli bəyin sevgilisi, Əminə, Gülnarın anası, Tükəzban, Vidadinin arvadı, Vəzir, Qacarın vəziri, Təlxək, İbrahim xanın təlxəyi, Şaliko, Tamara, Kiçik Gürcü, Qacar tərəfindən əsir alınmış Gürcülər, Şeyx Alı, Qarabağ şeyxi, İlyas, Eldarın dəstəsinə soxulmuş casus. Sərkərdə, Qacar qoşunlarının sərkərdəsi. Zülfüqar, Teymur, Qacarın əlhidarlarından. Əhməd kişi, Qurban kişi, kəndlilər. Qasım, Murad, çobanlar. Kəndlilər, qaçaqlar, əskərlər, elçilər və başqaları. Birinci pərdə. Birinci şəklin qısa məzmunu. Vidadinin namaz üstündəki sözlərində Arvadı Tükəzbanla söhbətində zəmanədən narazı olduğu aydın duyulur. Cavad xanın elçiləri Vidadini saraya dəvət edirlər. O dəvəti qəbul etmir. Qarabağ xanının sarayında yaşayan Vaqif gözlənilmədən gəlir. İki dost səmimi görüşür. Vaqif kəndlilərlə mehriban söhbət eləyir. Hiss olunur ki, Vaqifin ürəyi xalqın yanındadır. Vaqif gəlişinin səbəbini açıb söyləyir. O, Vidadini və Tükazbanı Əli bəyin toyuna dəvət edir. Vidadi dəvəti qəbul edir. İkinci şəkil. Şuşa qalası, Xan sarayı, Vaqifin evi, toy məclisi, oyun. İbrahim xan yanında da adamları gəlir. Hamı qalxıb xana baş əyir. İbrahim xan. Çox gözəl. Vaqifi çağırın görək. Bəy öz toyunda oynasın gərək. Əli bəy oynayır. Vaqif gəlir. İbrahim xan. Vəzir, xeyir işiniz xeyli mübarək. Ağ günlərə çıxsın sizin Əli bəy. Ancaq çıxarmasın bizi yadından. Vaqif. Görək bu növrağı pozmasa zaman. İbrahim xan. Yenə də şikayət. Gəl inan ki sən nə qədər mən sağam, keyf edəcəksən. Eşikdə tüfəng atılır və ura səsləri ucalır. Gəlini gətirirlər. Yengə, Anam, bacım, qız gəlin. Əl əyağı düz gəlin. Yeddi oğul istərəm. Bircə dənə qız gəlin. Vaqif. A qızım, üzündən götürdü bağı. Qoy açıq görünsün ayın qabağı. Açıq yaşamışdı bizim nənələr. Kəfən də abalam sərapərdələr. Hamıda heyrət, həyəcan görünür. Gələni o bir otağa aparırlar. Bu arada Eldar çiynində bir quzu içəri daxil olur. Vaqif. Dostum, qardaşım, xoş buyurmusan. Səndə dağ havası duyuram inan. Sizdən ayrılmayır könlümün quşu. Ellərdə görürəm hər qurtuluşu. Eldar. Möhtərəm şairə salamlar olsun. Bu dünya durduqca o da var olsun. İbrahim xan ətrafa. Aha, heç saymır bu hərif bizi. Görünür dadmamış qüvvətimizi. Şeyx İbrahim xanın qulağına. Bir bax gözlərinə. Baxışı qandı. Kənddə qarışıq salanlardandı. İbrahim xan. Vəzir, çobançuluq məclisidir bu? Vaqif. Düzü gözləməzdim heç sizdən bunu. İbrahim xan. Necə gözləməzdin? Lap yersiz, nahaq. Yox, bir başa keçsin çiynində çomaq. Vaqif. Əziz qonağımdır dostumuz Eldar. İbrahim xan. Xanın huzurunda nə ölümü var? Vaqif. Bu mənim evimdir. Siz qonaqsınız. Qonağı sevərlər, lap nahaqsınız. İbrahim xan. Qonağı, qonağı, qonağa bir bax. Hər yoldan ötəni başa çıxardaq. Vaqif. Onun görkəmindən iyrənməyin siz. Bir kəndli babadır vicdanı təmiz. Dilindən düşmür gözəl nağıllar, ən böyük ürəklər, yetkin ağıllar ellər dünyasında yetişir bilin. Namusu, vicdanı təmizdir elin. İbrahim xan Doğrusu yorulub bezikmədin sən, elə durub-durub ellər deməkdən. Eldar Vaqifə Canım, dalaşmayın, mən gedim. Vaqif Dayan, Başqadır könlümdə gülən xaniman. İbrahim xan. Getsin gərməsini ayaqlamağa. Eldar. Buyruq sizinkidir, möhtərəm ağa. Ancaq olmasaydı kasıb kəndlilər bunca qudurtmazdı sizi simuzər. Eldar məclisi tərk edir. Onu tutmaq istəyirlər. Adamlar arasında ixtişaş düşür. İbrahim xan. Qoymayın, tez olun, tutun Eldarı, Ona da göstərin daş zindanları Vaqif tərəfə. Qudurtdun bunları doğrudan da sən. Bəlkə də özünsən ona dil verən. Vaqif. Xeyr. Yanıldınız. Ona dil verən, gözü ilə dünyada alovlar görən Kəndistan yeridir. Bəli, Kəndistan. Bəzən Tanrıya da ağ olur insan. İbrahim xan qəzəblə çıxaraq. Yaxşı, danışarıq. Toy adamları dağılır. Vaqif gəzinir. Vidadi heyrətdədir. Vaqif. Bu da haqq salam. Bu da duz çörək. Dünyada dərd varmı mənim dərdim tək? Bu xam bir ilanmış, saray yuvası, zəhrimar qoxuyur onun havası. Vidadi, Vaqif, sabah məni yola sal gedim, torpaq evciyimi ziyarət edim. Ordadır dünyanın zövqü, ləzzəti. Sən də öz boynundan at bu minnəti. Kəndimizə qayıt. Vaqif. Yox, qayıtmaram. İş ki belə düşdü. Meydanda varam. Fidadi. Əl çək bu tərslikdən, qulaq asmana. Vaqif. Ölsəm də ölməyim xoşdu mərdana. Vidadi. Sən öz dediyindən dönməyəcəksən. Səni yalqız qoyub gedənmərəm mən. Əlibəy gəlir. Ata, həbs etdilər yazıq Eldarı. Vaqif mənalı. İnsan uçuracaq daş zindanları. Zəncirsiz, zindansız günlər gələcək. Bizə təsəllidir böyük gələcək. Eldar bəy. Bəs Eldar nə olsun? Vaqif. Heç, nə dərdi var? Vaqif ölməmişdi, onu qurtarar. Vaqif qolunu oğlunun boynuna dolayaraq. Oğlum, xeyir işin olsun mübarək. Dünyanın keyfini, ləzzətini çək. Mənim də ürəyim hələ cavandı. Yaşayaq bir təhər, bu da zamandı. Vaqif Əli bəyin alnından, Əli bəy də Vaqifin əlindən öpür. O eləcə də Vidadi ilə öpüşüb gedir. Vidadi. Ağıllı baladır. Allah saxlasın. Vaqif, könlümdə dünyanın min sirri vardı. Ah, duyan, düşünən nə bəxtiyardı. Dəryalar üstündə süzən sonalar, siz ey göy üzündə uçan durnalar, deyin, xoşbəxtəmmi? Xuraman gəlir. Xuraman. Kişi, bu nə işdi? Küsüb getdi xan? Vaqif. Qoy küssün özünün qanacağından gedir Xuramam. Eh, bir el ağası idi əvvəl Kərim. Öz qapım, öz evim, öz nökərlərim. Hamısı qulluğumda hazır durardı. Rəhmətlik gündə bir məclis qurardı. Buna da bir böyük vəzir dedilər. Başımı, beynimi ovub yedilər. İnandım. Dedim ki, nə xəyalı var. Yəqin ki, bunun da öz cəlalı var. Bu ki, qoltuqlarda gəzib dolanır çox vaxta su kimi rəngi bulanır. Elə dərd tökülür qaşqabağından. Amma çox razıyam qanacağından. Şairdir, görünür düz ilqarı var. Nə gözəl, nə şirin kəlamları var. Eh, bir də bunlardan mənə karaşmaz. Vaqif gəlir. Vaqif. Nə var, fikirdəsən sən ey Sərvinaz. Amandı örtməsin ey nazlı nigar, o ay camalını qara buludlar. Xuraman Niyə, nə dərdim var? Allaha şükür. Hara baxıramsa xeyir görünür. Vaqif Yox, sənin səsində bir titrəyiş var. Gəl məndən gizləmə. Aç, söylə aşkar. Xuraman Heç, biraz incidir məni bu qürbət. Vaqif Yox, bu da olmadı. Düz danış afət. Yalan yaraşmır gül dodaqlara. Xuraman. Bıy, yaxşı, nə deyim mən bəxti qara? Vaqif. Aha, bundan danış. Danış görüm sən niyə öz bəxtinə qarə deyirsən? Xuraman. Deyirlər ki, sən Vaqif. Hə, təzə xəbər? Xuraman. Nə bilim, doğrusu Vaqif. Danış. Xuraman. Deyirlər, səni vəzirlikdən qovalayacaq xan. Vaqif. <laughs> Bəs elə bu? Xuraman, bəli. Vaqif. Xuraman, Xuraman. Gör nəyin xəyalındasan. Qəfəsdə quş kimi yaşayıram mən. Nə sənin gördüyün bu saray, bu yurd, nə də dişlərində qan donan o qurd, bu tərlan könlümü ovlaya bilməz.'' Dərdin elə busa, lap arxayın gəz. Xuraman. E, bəs səni Vaqif. Nə, çıxarsalar? Xuraman. Necə dolanarıq? Dilənçilər tək Vaqif. Bizə qəhət olmaz bir parça çörək. Qorxma, bəxtinə də söyləmə qara. Kaş ki düşməyəydim bu saraylara. Yanıldım. Doğrusu uyub aldandım. Başqadır könlümdə mənim ilk andım. Xuraman, elə şirin-şirin danışmağım var. Başqa otağa keçir. Vaqif, yox, sərraf gözüdür mənim bu gözüm. Özüm tutduğuma heyranam özüm. Gözüm su içmir heç Xuramandan. Onu başqa ruhda böyüdüb zaman. Deyəsən şöhrəti çox sevir qadın. Ah, mənsəb, ah, şöhrət, yaranmasaydın. İkinci pərdə Üçüncü və dördüncü şəkillərin qısa məzmunu İbrahim xan qonşu dövlətlərin təzyiqlərindən narahatdır. Vaqifdən məsləhət almaq istəyən xan ondan məzəmmət eşidir. Vəzir xanı zalimlıqda, xalqla ədalətsiz rəftar etməkdə günahlandırır. Vaqifin Qacara yazdığı sərt cavab məktubu göndərilir. Qızına baş çəkməyə gələn Əminəni Vaqifin evindəki mehribançılıq sevindirir. Xuraman isə başqa cür fikirləşir. Vaqifin fikirli, düşüncəli davranışı, var dövlətə biganə olması onu açmır. İbrahim xandan göstəriş alan qarı və şeyx Xuramanı Vaqifdən boşanaraq İbrahim xana ərə getməyə razı salırlar. Əhvalatdan xəbərdar olan Gülnar Xuramanın qərarını Vaqifə bildirir. Vaqif sarsılır. Lakin Əli bəyin Xuramanı cəzalandırmasına icazə vermir. Üçüncü pərdə 5-ci və 6-cı şəkillərin qısa məzmunu Ordugahında Qarabağ xanından cavab gözləyən Ağa Məhəmməd Şah Qacarı Vaqifin yazdığı məktubun məzmunu hiddətləndirir. Şuşanın təslim edilməyəcəyini bilən Qacar, qəzəbini soyutmaq üçün əsir gürcü qardaşlarını bir-biri ilə vuruşdurmağa məcbur edir. Qarışıqlıqdan istifadə edən qapıçı gürcü əsirlərinin, Tamaranın və qardaşlarının qaçmasına imkan yaradır. Onlar dağlarda məskən salan qaçaq illərin dəstəsinə rast gəlirlər. Eldar gürcüləri hörmətlə qarşılayıb qonaq edir, sonra vətənlərinə yola salır. Əli bəy vasitəsilə Vaqifdən sifariş alan Eldar Qacarın qoşununa hücuma keçir. 7-ci şəkil Dağlıqdır, Arxada şiddətli top atəşləri, tüfəng səsləri eşidilir. Dağ arxasından Qacarın ordusu tərəfindən yandırılmış kəndin alovları göyə qalxır. Uzaqdan arvad uşaq fəryadları eşidilir. Qacar, yanan kəndin alovlarını dağ başından seyr eləyərək. Yan, yan tərlanların yaşıl yuvası, ruhuma can verir ölüm havası. Çıxsın asimana odlar, alovlar, Göylerden od töksün yere rüzgar. Yan, yan, kümür olsun hər qaya, hər dağ. Baş əysin hökmümə bütün Qarabağ. Mənim vicdanım da, qəlbim də qandı. Dünya qan üstündə bir xanimandı. Vəzir, buyruq sizinkidir adil hökmdar. Sizdə fəzilət də, ədalət də var. Qapıçı qaçaraq yaxınlaşaraq. Şahim, bağışlayın, hüzurunuza bir kəndli gəlmişdi. Sözü var sizə. Qacar, de gəlsin. Qapıçı, gəl ata, gəl, budur Qacar. Qoca kəndli yaxınlaşır. Qoca, sizə bir sözüm var, böyük hökümdar. Mən bu yanan kəndin axsaqqalıyam. Ellərin dərdindən biraz halıyam. Yanır od içində körpə uşaqlar, Bizim kəndlilərin nə təqsiri var? Əmr edin dayansın yanğınlar barı, xaraba qoymayın bu obaları. Bu dağlar qoynunda aslan yatmışdı, burada Koroğlular at oynatmışdı. Qacar hiddətlənərək qocanın səsini kəsir. Yaxşı sus qoca köpək, kinayə ilə. Burada Koroğlular at oynatmışdı. Qacar gedir. Qoca, Qacarın arxasınca. Ah, cəllad, bimürbət, indi qulaq as, Süleyman dünyası sənə də qalmaz. Qalxıb gedir. Qacar yenə qayıdır. Qaya başında dayanır. Bu arada Qacarın sərkərdəsi tələsik gəlir. Sərkərdə. Şahım, arxa cəbhə çox qorxuludur. Elə bil doğrudan cahan yoludur. Eldarın dəstəsi gəlir irəli, qırır sərçə kimi bizimkiləri. Odur, yaxınlaşır, gizlənin barı, oralar çox bərkdir. Qacar, çəkin atları, bir bölük göndərin arxaya sarı. Qabağı saxlasın gizlənincə biz. Sərkərdə, budur, buradadır ki əskərlərimiz. Qapıçı gəlir. Qapıçı. Şahım, Qarabağın şeyxidir gələn. Qacar, de gəlsin. Şeyx bir dəstə əyan ilə gəlir. Şeyx, ey şahım, ey fəxri vətən, sizin yolunuzu gözləyirdik biz. Sizə duaçıdır nəsillərimiz. Buyurun, qapımız açıqdır sizə, yurdu tapşırırıq əllərinizə. Qacar kinayə ilə. Yaxşı, bəs nə oldu İbrahim xan? Şeyx, Siz arxayın olun İbrahim xandan. Bu gecə qaçmışdı o Dağıstana. Qacar. <laughs> qaçmışdı kələkbazlana. Yaxşı, qoşul bizə. Bizimlə də get. Bu vəhşi dağlarda bələdçilik et. Şeyx. Buyurun, buyurun. Gedirlər. Bir bölük əsgər danışa-danışa qabağa gəlir. Teymur. Əlimiz, dişimiz, tüfəngimiz qan yorulub bezmədik vuruşmalardan. Dünyadan doymadı şahların gözü, laf cana doymuşam bunlardan düzü. Əskər Dava meydanında bir əskərik biz. Nə desə hazırıq öz sərkərdəmiz. Sən nə danışırsan? Teymur kinayə ilə. Bir əskərik biz. Yıxır evimizi öz əllərimiz. Axmaq, bir dediyin davalarda sən gülləyə rast gəlib it kimi ölsən, şahların keyfindən nə azalacaq? Əskər, orduya pozğunluq gətirmə sarsaq, bizi qırıb tökür bir qaşaq ildar. Teymur, nə qədər qırsa da onun haqqı var, bu torpaq onundur. Əskər, aha, satqınsan! Qılınç vuruşuna keçirlər. Əskərlər toplaşıb iki tərəf olub vuruşurlar. Bu halda Eldarın dəstəsi görünür. Vuruşma gedir. Teymur və bir neçə əskər Eldar tərəfə keçirlər. Teymur, biz də səninliyik, gəlin qardaşlar. Eldar, and için qılınca. Əskərlər qılınca and içirlər. Vuruşma davam edir. Qacarın əskərləri qaçmağa məcbur olurlar. İlyas arxadan Eldarı vurmaq istəyir, tüfəng açılmır. İkinci dəfə atana qədər Kürt Musanın gülləsi onu yıxır. Eldar. Bu nə day Musa? Kürt Musa. Nə olacaq? Heyvan vurmaq istəyirdi sən arxadan. Eldar. Yaxşı, di durmayın, dayanmaq olmaz. Kürt Musa. Tələsmə, gözləyək burdaca biraz. Arxada qalanlar gəlib çatsınlar. Bu arada Əli bəy bir neçə adamla tələsik gəlir. Əli bəy. Ay, hardasınız? Eldar, ay Eldar. Eldar. Əli bəy, sən hardan? Tez ol bir danış. Əli bəy, Eldar, daha bizə ümid qalmamış. Çəkilin meşəyə, çəkilin Eldar. Nahaq qırılmasın bizim adamlar. Eldar hirsli. Əli bəy, nə olub bir danış, niyə? Sən nə danışırsan? Necə geriyə? Əli bəy, qaçdı tülkü kimi, qaçdı qabaqdan, qaçdı İbrahim xan, açıldı yollar. Bizə qəhqəh çəkib güləcək Qacar. Eldar. Yox, yox, basılmaz vətən. Hələ bu dağlarda ölməmişəm mən. Durmayın, çəkilin tez meşələrə. Bizim yuvamızdır bu dağ, bu dərə. Böyük bir qüvvətlə yenə gələrik. Qacarın üstünə biz də gülərik. Eldar gedir. Adamları da onun arxasınca geri çəkilirlər. 8-ci şəkil Qarabağ, Şuşa qalası, Xan sarayı, Qacarın kef məclisi. Məclisdə əyanlar, bəylər iştirak eləyirlər. Qacar böyük bir qürurla. Keçdi pəncəmizə gözəl Qarabağ, Öpsün qılıncımı hər qaya, hər dağ, Mən qacar nəsliyəm, şahlar şahiyam, Mən də yer üzünün bir Allahıyam. Gərək biz qoymayaq daşı daş üstə, Atın yığın-yığın leşi baş üstə. Vəzir, buyruq sizinkidir adil hökmüdar. Sizdə fəzilət də, ədalət də var. Şeyx, ey böyük hökmdar, ey ulu qacar, sizdəki qüvvətə baş əyir dağlar. Biz də sayənizdə ömür sürürük, bu fani aləmdə ağ gün görürük. Sizə kömək olsun böyük yaradan, Bu müqəddəs kitab, müqəddəs Quran. Qacar xanəndələrə kinayə ilə. Belə deyirlər ki, ağladır yeri sizin Qarabağın xanəndələri. Hünəriniz varsa bir rast oxuyun. Xanəndə oxuyur. Gözüm yollarda qalmışdı, xəbər yox kür qırağından. Usanmaq bilmir könlüm yaşıl başlar sorağından. Çəmənlər, yasəmənlər göz vurub min cilvə göstərsə, durar könlüm çıxar seyrə həyatın qəm otağından. Keçər aylar, keçər illər, yaz ey Vaqif, ömür azdır, düşər bir gün Laçın könlüm şeir sənət marağından. Qacar Qəzəl Vaqifindir, Şeyx, bəli, Vaqifin. Qacar Nə oldu? Onu tez tapıb gətirin. Sərkərdə baş əyib çıxır. Vəzir, bu doğrudan böyük qüdrətdir. Hər sözü, söhbəti canlı sənətdir. Böyük təhlükədir bu şair bizə. Sən nə fikirdəsən? Vəzir, nə deyim sizə? Buyruq sizinkidir adil hökmdar. Sizdə fəzilət də, ədalət də var. Şeyx, şahim, Təhlükədir Vaqif doğrudan. Onu gözünüzdən qoymayın bir an. Deyir qanunlarda yoxdur həqiqət. Deyir ki, pərdədir bütün şəriət. Nədənsə Eloba çox sevir onu, bilmir bu qədər tərs olduğunu. Bir də bərk dostudur o qaçaq Eldar. Sizin düşməniniz, bəli, o murdar. Vaqif yaşadıqca qorxudur bizə. Şair görünməsin gözlərinizə. Qacar, yazdığı cavabdan bilmişəm onu. Dayan, sovuraram göyə tozunu. Qoy gəlsin, əylənib gülüşək biraz. Bizim dilimizi o bağlayanmaz. Vaqifi gətirirlər. Qacar heyrətlə. Aha, baş əymir hüzurumda bu. Şeyx, yoxdur vicdanında qanun qorxusu. Qacar Vaqifə Şair, hökmdarın hüzurundasan. Vaqif Bunu sizsiz belə düşünürəm mən. Qacar Bəs baş əymədiniz? Vaqif Əymədim, bəli. Əyilməz vicdanın böyük heykəli. Qacar Qılınçlar toqquşub iş görən zaman neynər dediyiniz quru bir vicdan. Vaqif Vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi, məzarı əbədiyyətdir. Qacar Bəs zindan necədir, qaranlıq zindan? Vagif Soyuq məzara da zinətdir insan. Qacar Yenə göylərdədir şair xəyalım. Vagif Əzəldən hüdudu yoxdur kəmalın. Qacar Aha, sınayırdım idrakınızı. Doğrudan bir şair görürəm sizi. Xoşbəxt xəlq eləmiş sizi yaradan. Vaqif Dünyada qalacaq yalnız yaradan. Qacar Çox gözəl, çox gözəl. İnanın ki, mən sizin ruhunuzu sevdim ürəkdən. Bu dövlət, bu cəlal, bu şanlı saray Göylərin bu saatı, o ulduz, o ay sizə tapşırılsın bu gündən gərək. Ancaq bir şərtim var. Vaqif, buyurun görək, Qacar. Gərək fars dilində yazsın sənətkar. Vaqif. Farsın öz qüdrətli şairləri var. Nə çoxdur onlarda böyük sənətkar. Bizim bu dağların oğluyam mən də, Az-az uydururam yeri gələndə. Qacar, yaxşı, gələl götür bu inadından, bu qədər naşükür olmasın insan. Vagif, Allada bilməmiş dünyanın varı bir məslək işqi ilə yaşayanları. Mən ellər bağında azad bir quşam, mənsəbə, şöhrətə satılmamışam. Vəzir Ayağı çarıqlı kiçik bir ölkə böyük firdovsilər yaratdı bəlkə. Vaqif. Dayan, bu bağçanın hər bir budağı üstündə min çiçək, min gül bitirmiş. Sizin güldüyünüz çoban torpağı nizamilər, fizulilər yetirmiş. Qacar kinayə ilə. Nizamiyə bax, Füzuliyə bax. Vaqif Günəşi örtsə də qara buludlar, yenə günəş adlı bir qüdrəti var. Qacar Görünür günəşə iştahım vardı. Vaqif Günəşdən gizlənən yarasalardı. Şeyx Buna qulaq asmaq çətin peşədir. Vaqif Niyə? Qulağınız çoxdan şişədi, böhtan eşidəndə qızarıb yanar, doğru söz gələndə pambıq tıxanar. Vəzir, sizin sözünüzün kəsəri azdır. Vagif, oxuyan bülbüldür, dinləyən qazdır. Vəzir, of, məndə olsaydı bundakı hünər. Vagif, ağılsız köpəklər ulduza hürər. Qacar vəzirə, diver cavabın nə durmusan, din, hə, yenə döyükür sarsaq gözlərin. Vaqif, neynəsin? Yazığın nə təqsiri var? İşıq güclənəndə çaşar qarovlar. Şeyx kinayə ilə. Şairə sənətdir tikanlı sözlər. Vaqif, sözdən qızarmaz ki, bozarmış üzlər. Qapçı daxil olur. Qapçı. Şahım, bir qoca var, gəlsin içəri. De gəlsin. Vidadi daxil olub təzim edir vidadi. Hakimin hökmü, hünəri onun vicdanı ilə qardaş olmalı. Bizə qalmayacaq dünyanın malı. Vaqifi göstərərək. Şairdir, qəlbi var, şirin sözü var. Böyük bir ölkənin onda gözü var. O ölsə, dağlar da dildiyi bağlar. Əhv edin, yaxşılıq qalar yadigar. Qacar dinin düşmənidir, o ölsün görək. Hüdadi, xeyr, o vaqifdir, eşqə gələrək bəzən qamçılayır zəmanəsini. Allah da çox sevir şeirin səsini. Qacar acıqlı. Allah da çox sevir, Allaha yalvar, onun məndən də çox ədaləti var. Əgər bacarırsa, qoy sağ saxlasın. Vidadi, siz hökmüdarsız, Qacar. Yaxşı qoca mən artıq əl çəkirəm ölüm fikrindən. Ancaq kəsəcəyəm yazan əlini, bir də həcv deyən acı dilini. Razısan? Vaqif. Razıyam böyük hökmdar. Mərhəmət sahibi olur ağalar. Eyb etməz, sizə də çatar bir əvəz. Qatır cinsisiniz, doğub törəməz. Qacar Vaqifin get, saray həyatını büsbütün tərk et, gərək yaşamasın qədir naşunas. Vaqif Sənsə həqiqətin ağzına daş bas, mən az görməmişəm bu sarayları, burada göyə çıxan ahuvayları. Görmüşəm şahların vəfasını mən, xanların zülmünü, cəfasını mən. Görmüşəm zamanın min rüzgarını, dustaq anaların göz yaşlarını. Nifrət, qan çanağı taclara nifrət, var olsun azadlıq, bir də məhəbbət. Çıxır. Qacar hiddətlənərək Vaqifin arxasınca. Aparın, aparın onu zindana, göz dağı çəkdirin Azərbaycana. Vidadi. Qızılı uçsa da qara torpaqlar, yenə qiymətini özündə saxlar. Çıxır. Qacar. Bərbaxt dayanma burada Zülfüqar. Vaqifi zindana sən özün apar. Bir quş da səkməsin onun yanından. Qapıçı iki mənalı. Baş üstə, yatmaram gecəni bir an. Əsən küləkdən də gözlərəm onu. Qacar. Mənim vicdanım da, qəlbim də qandı. Dünya qan üstündə bir xanimandı. Vəzir, buyruq sizinkidir adil hökmüdar. Sizdə fəzilət də, ədalət də var. Qacar dəlicəsinə, dağılın, dağılın, boğuldum yenə. Hamı çıxır. Qacar öz-özünə. Nə deyim, nə deyim tale deyənə. Könlüm ayrılmayır xanimanımdan, Gözlərim doymuyur insan qanından. Xəstə kimi özündən şübhələnərək. Bu nədir? Canımda üşütmələr var. Aha, nə dərindir bu uçurumlar. Gözlərim qaralır. Aman, ölürəm. <laughs> bu nədir? Yoxsa gülürəm? Günahsız qanlar mı gözümə durur? Özünün nəbzini tutaraq. Yox, yox, hələ qəlbim qayda ilə vurur. Xeyr, ölməmişəm, hələlik sağam. İndi mən ölümlə çarpışacağam. Qılıncı çıxarır, qolları boşalır. Qılınca dirsəklənərək taqətsiz bir vəziyyət alır.